Pastor David, familia pastoral y familia Mamín. Bendiciones. Soy la hermana Blanca Alba, de radico en Estados Unidos, peruana. Y este, en, esta oportunidad quiero presentarles dos de muchos testimonios que tengo para la gloria y la honra de Dios. El primer testimonio es de eh, reconciliación en mi familia por un caso de herencia y de poder. Hubo un distanciamiento, resentimiento entre hermanos, en la cual se formó dos grupos. Y bueno, como familia nosotros pues eh, eh, sufríamos mucho y muchas veces intentamos la reconciliación entre ellos, pero no se dieron las cosas porque nuevamente volvían a pelearse pero hace muy poco tiempo, hace unas dos semanas o tres, eh, que me avisaron, me llamaron por teléfono y me dijeron que había, se había dado el milagro que tanto esperábamos. Se habían reconciliado ya nuestros hermanos y para la gloria y la honra, pues hasta ahora siguen juntos, siguen eh, apoyándose, ayudándose en cuanto al ver los intereses de toda la familia, de la herencia de nuestros padres. Llamé a Pastor David eh, después de que me enteré y le pedí que orara para que esta reconciliación permanezca y, sea reafirmada. Y oró y, verdaderamente que sí, ya ha pasado un buen tiempo y vemos que siguen y más aún más unidos que antes, ¿no? Em, le, mm, sentí en mi corazón de ofrecer una ofrenda de paz y de agradecimiento a Dios, eh, que sí, lo envié para así reafirmar, que Dios reafirme este milagro que nos dio. El próximo, el siguiente testimonio es la sanidad de COVID de mi hijo Miguel, segundo de mis hijos, Hace unos 10 días eh, que me llamó y me dijo que presentaba unos síntomas eh, parecidos al COVID, muy leves, pero que estaban persistiendo. Y yo le, le dije que, que llamara a Pastor David, le di mi testimonio, le compartí la palabra y le dije que si él quisiera recibir la sanidad de Dios antes que una medicina o de un médico, que llamara a Pastor David. Y bueno, de tanta insistencia, él llamó, yo le mandé el teléfono y lo llamó a Pastor David, que muy, muy y con mucho amor y dando de su tiempo, pues eh, eh, atendió la llamada y lo siguió llamando eh, para ver cómo seguía. Oro por él y me manifestó que cuando recibió la oración de Pastor David, pues sintió un fuego, un cosquilleo en todo su cuerpo que él nunca antes había sentido. Así que le dije que era el poder de Dios y que Dios sobraba a través de los siervos y que el pastor David tenía, pues Dios le había dado ese poder eh, para sanidad, ¿no? Orando con el pañuelo de nuestro reverendo Jerolín Y así fue, hermanos, eh, mm, a los ocho días que pasó eso con síntomas leves, que no fueron muy fuertes. Claro, se hizo la prueba, le dio positivo, pero ni ocho días. Yo lo llamo un día y me dice, mamá, estoy como nuevo, amanecí bien, porque ayer oró Pastor David nuevamente, que me dolía la cabeza y lo llamé. Y después que me oró, tranquilo, no tomé ninguna pastilla calmante para el dolor de cabeza, nada ahora estoy como si no hubiera tenido nada. Así que él estaba feliz, yo también, agradecida a Dios, agradecida a, Pastor David, porque él siempre está siempre dispuesto para orar por cada uno de nosotros que lo solicita. y gracias más que nada a nuestro Padre Celestial, que a través de sus siervos es que podemos tener esa bendición de ser orados para sanidad. Gracias a nuestro reverendo Yerolí, que sabemos que Él está orando y clamando por cada uno de nosotros. La gloria sea para Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermanos.